рӯи гулиш қатафӣ ки пӯрчодан нас э аз дором гул набинди ки пӯрчодан нас э хуш рӯи гулиш қатафӣ ки пӯрчодан нас о паризодра қадам дин яв ишто вахон паризодра қадам дин яв ишто вахон э кӯличаян сабинди ки пӯрчодан нас э кӯличаян сабинди ки пӯрчодан нас پرچادش خوش روی بخیر کل بیشن دستکی دیکی کوارن و خانی دیشن دستکی دیکی کوارن و خانی دیشن امی یاب خوش روی بیتاری پرشکنده امی یاب خوش روی بیتاری پرشکنده دخمل کیاد غریبی کی پرچادن نست ای دخمل کیاد غریبی کی پرچادن نست آه از دارم گلم بندی چادرنگ ناز ای خوش روی گلش خطتی کی پر چادرنگ ناز ای خوش روی گلش خطتی کی پر چادرنگ ناز آفرین زادرن قدم دین یا ویش تو خان پرین زادرن قدم دین یا ویش تو خان ای کلی جایم زبین دی کی پر چادرنگ ناز ای کلی جایم زبین دی کی پر چادرنگ ناز ای اوگلی خوش روی بدي خش ورقص بميداني بدي خش بدي ورخاني بدي خش ويرخص بميداني فصل بهارك وزد الطوهي فصل بهارك وزد الطوهي آه غيري توجن استرماني آه غيري توجن استرماني بدي خوش دیر رقص تی کل بیشه کفتش دیر رقص تد خواهیشه آدمی خوش روی دی ورخانه آدمی خوش روی رقص دی مینامه امیدک بای تر کنده گل آوز تر آشق تو باید بیشه آدمی خوش روی گلی و خانه آتی خوش روی رقصی بی میدانه آبلی خوش روی گلی و خانه آتی خوش روی رقصی بی میدانه ای ای ماهی عالم سوز من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده دلم جان جان از ما گناه چه دیده ای رنجیده ای عزیزم جان جان از ما گناه چه دیده چمن چمن جان جان تو گل بچین من یا سمن ای بیا که بریم چمن چمن جان جان تو گل بچین من یا سمن تو گل بچین بده به من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای تو گل بچین بده به من عزیزم جان جان از ما گناه خواهی چشمان کنم ای هرچی تو خواهی آن کنم عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای ای ماهی عالم سوز من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای ای رنجیده ای عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده از ما گناه چی دیده कुश्ता मारो चश्मे सिया है अफसून निगाह है ओ सूख बरा है ओ सूखतम सूखती में निगाह है अफसून दुआ है ओ दीदा है ओ دلم شد همون یاره که داشتم جان برابر گریب خنجر و قصد کشتنم شد چشمت شب ای نسیرم خوش روی رقصت چر ای نسیرم خوش روی چشمت شب ای نسیرم ای सदगर्वन तुफार तुफार हे नासिरा खुशरुति राग सतचार हे नासिरा खुशरुति है नासिर تمر زندگی تر ای ناسیرا به تمر زندگی تر ای ناسیرا خوش رو تیرک ست چر ای ناسیرا خوش رو تی چشمت شب ای ناسیرا خوش رو تی چشمت شب ای ناسیرا ای که ملکت هزار بار بار کنه وخانیار کنه بر زمار کنه ایوز شکرتم که ملکت از آر بار کنه وخانیار کنه بر زمار کنه ایو خاندیوب که تازه او از سرم تی چشمه و خاندیوب که تازه او از سرم تی چشمه ای پیر کویست بازم دیدار کنم به بخان دیار کنم برد خمار کنم به پیر کوهستان من بازم دیدار کنم به بخان دیار کنم برد خمار کنم یا ککت یا طبیعت سکر چیز قیمت یا ککت یا طبیعت سکر چیز قیمت ای امید خواهیش و خامل الذي ديكون ای تی خوش رو چشمت کندک ترر کسی بنده تو شکلت یگانم سرکتی بی بادم ای تو شکلت یگانه من سرکتی بی باده تو شکلت یگانه من سرکتی بی باده ای تو شکلت یگانه تو شکلت یگانه تو شکلت یگانه